ночь спустилась над землею Тихло все в преддверии Рождества И небо освещается звездою Сияет Вифлеемская звезда ночь творение ликует Святая ночь спасение несет И ангела в хор неба торжествует И песню счастья радостно поет Слава, слава, вечных Богу Мир на земле людям благоволение Слава, слава Вышних Богу Мир на земле людям благоволение вознеслась над землею Рожден Спаситель мира всех людей Небеса наполнены хвалою мы поем хвалу царю царей Слава acaba lento. без почестей царя лежал спаситель наш.